अरे अरे ये तो उसका शर्ट जल गया अब ये मैडम तो मेरी जान दे देगी हाँ भाई कपड़े प्रेस हो गए हाँ मैम सब दो लेकिन शर्ट लेकिन क्या ये क्या क्या तुमने मेरी पूरी शर्ट जला दी तुम्हें पता भी है शर्ट कितनी महंगी है तुम्हारी औकात नहीं शर्ट को अफोर्ड करने की अगर तुम अपने हफ्ते के पैसे भी जोड़ोगे ना तब भी मेरी एक शर्ट अफोर्ड नहीं कर पाओगे क्या किया तुमने ये हाँ मैम साहब माफ कर दो मैम साहब गलती हो गई मैंने जानबूझ के नहीं किया मैम साहब तुम्हारी गलती का क्या करूँ मैं हाँ तुम्हारी गलती से मेरी शर्ट ठीक हो जाएगी और वैसे भी गलती तो मेरी है मैं क्यों तुम जैसे नाड़ियों के पास आगे अपना काम करवाने के लिए अगर तुम लोगों को काम आता नहीं है तो क्यों खोल रखी अपनी दुकान मैम साहब अगली बार से ऐसी गलती होगी वो मेरी माँ का कॉल आ गया था इसलिए मैं ध्यान भटक गया था इसलिए आपकी शर्ट गलती चल गई मैम जिस मर्जी की कॉल आई हो मुझे अपने काम से मतलब है और काम के टाइम पे तुम्हें इतनी कौन सी जल्दी जब अपनी माँ से बात कर रहे थे अब कौन भरेगा इसका नुकसान हाँ तुम दोगे पैसे इसके मेम साहब मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस शर्ट के आपको पैसे दे सकूं प्लीज मुझे माफ कर दो मेम साहब माफी माफी तुझे तो भी मैं देती भैया को क्यों मार रहे हो क्योंकि तुम्हारा भाई काम ही ऐसे करता है बेटा अपने दस रुपए को ना अपने पास रखो और निकलो यहाँ से दस रुपए की नहीं आती ये शर्ट ये जाओ यहाँ से अरे मेम साहब मेरी बहन की क्या गलती है मेरी कम से कम से कम मेरी बहन पे तो जुल्म मत करो उसकी गलती ये है कि वो तुम्हारी बहन सही बोला मेम साहब हम गरीब है ना इसलिए आप जैसे अमीर अमीर लोग हम गरीब को कुछ ही बोल के चले जाते हैं तुम खुद गरीब हो तो क्या हमें भी गरीब करोगे क्या क्या हुआ सोनू क्या कोई दिक्कत है क्या हाँ भैया मेरी माँ का कॉल आया था हेलो हाँ माँ हाँ माँ मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है हाँ कल भेज दूंगा ठीक है माँ ठीक है माँ माँ मैं काम कर रहा हूँ मैं बाद में करता हूँ ठीक है ठीक है अरे अरे ये तो उसका शर्ट जल गया ध्यान भटक गया और इनकी शर्ट जल गई मेरे से गलती से इसकी मैम साहब की हाँ भैया मैडम हो गया गलती बच्चे से हो गया जल गया आपको पता भी है शर्ट कितने की है गलती जल गई उसके आप हर जाना ले लो इसे भुगतान ले लो इसकी औकात नहीं है भुगताना देने की अरे इसकी औकात आप छोड़ो ना आपको आपके पैसे मिल रहे हैं ना सर्ट की निकालो पैसे पैसे दो मैं दे दे रहा हूँ यार तुरंत कितने में मैडम ये लो दो हजार की मुझे पैसे आपसे नहीं उसी से चाहिए हाँ यही दे रहा दे दे भाई प्लीज मैडम आपके पैसे तो आप लो ना आप जाओ किसी की मजबूरी समझना चाहिए जानबूझ के थोड़ी जला देगा मैडम आपका सर मैडम गलती मान तो रहा लड़का फिर भी आप उसको इस तरीके से कर रहे हो भैया मैंने इनके हाथ भी जोड़े इनसे माफ़ी मांगी थी फिर भी इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया आपको जरा सी तमीज नहीं कैसे क्या करना चाहिए गलती से अगर होगी तो इसका मतलब क्या आप उसको थप्पड़ मारोगी इस तरीके से बोलोगी कोई नहीं आप अपना पैसा पा गए ना जाइए आप अपना शर्ट भी लेके जाओ धन्यवाद भैया आपने मेरी बहुत बहुत हेल्प की भैया अरे कोई बात नहीं यार सोनू तू भाई अपना लेकिन थोड़ा ध्यान दिया कर ना इसी चीज का ग्राहक कोई अगर आता है तेरे कपड़ा देता है तू फोन में लग गया है तू ध्यान नहीं देगा कौन देगा काम तो तू कर रहा है ना भाई ठीक है भैया अगली बार से ध्यान रखूंगा हाँ थोड़ा ध्यान देके काम किया ठीक है मैं आ रहा हूँ मेरा कर दे फटाफट ठीक है ठीक है